jesteśmy Wars. <laughs> Haha. Jest Jacek. <laughs> Przed nami nasza grupa, za nami nasza grupa. Trochę nas tu jest. Gadam bez sensu. A <laughs> za to widoczki są fajne. Pokażę. Daj, ja nie jej zabierasz. Ewa, odnieś grzywkę. Sorry. Grzywkę podniosę. Gdzie jesteśmy? Tu. I tu jestem wyciąg na najwyższy szczyt, a my jesteśmy tu. Do dolna. Wobec no i tak scenariusz jechaliśmy i potem... Jesteśmy, Gdzie jest gondolka? E, Szaber jest, e, V4 szuleć. Mi się wydaje, że my zjechaliśmy tak. Czuję jest niekomfortowo z tą kamerą. Potem odbiliśmy pod tym mostkiem gdzieś tu. Wszystko może być usunięte, za będziesz chciała. Nie, ja Oczywiście tak- za drobną opłatą, nie? Ja spokojnie będzie przyzwoicie. A, no to tak. Nie, bo ja zazwyczaj jestem za aparatem, nie, nie. Kamera to jest zbawienie nasze, wiesz? Nie. Żeby zrobić tak, żeby Historia następnym razem też chcieli być z nami na filmie, nie? No. Co, nie chcę być na filmie? Ja. Że Karolina, przestań, się z ciebie. Mówiłem, że się na gejsze zrobi. Ja pierdzielę, ale ja będę wyglądał jak jasno. Jak ja normalnie. Cholera. Uszy sobie Uszy. Ja, teraz uszy. Kazał Andrzej mówił, żeby uszy nasmarować. Pora karmienia chyba. 13. Nasza już o, proszę, skończyła. zobacz. Widziałaś? Idzie pudrowanie, kurde, teraz będą rzęsy, chipsy. Pudar musi być. Musi być. Uroda jest najważniejsza. Jednak ja nie, ja się nie maluję. Jakby się coś na skoku stało, to trzeba... jedzie atrakcyjny lekarz i co wtedy? Jedzie ratownik, trzeba wyglądać. Trzeba być przygotowany na całą, wszystkie ewentualności.